Saluton kai bonvenon al ia nova Zamenhof medito. Ni daurigas la kun meditadon sur la vorto e de la unua congresso en 1905. Zamenhof uh, diras En la plei mal proxima antiquezzo, iam de longe el vicigis en la memoro de la homaro, cae priciu unenia historio conservis al ni, hec la plei malgrandan documenton, la homa familio disigis, cae giai membroi cesis compreni unul alian. Fratoi, creitai ciui lau unu modelo, fratoi, ciui havis ciui egalain ideoin, egalan dion en siei coroi, fratoi, ciui devis helpi unul alian cae labori cune por la felicio cae la gloro de sia familio, tiui fratoi farigis tute fremdai, unui al aliei. Disigis, dis, pardono, disigis, shaine, por ciam, en malamicaen grupetoin, cae inter ili commensigis eterna milito. Vidu, en citiu parto, estas la resumo de la mm, percepto la usamen hof de la homa historio. Cai li tute aligas alla ideo de la uh, eh, ore poco, dome ciam la homaro estis felicia cai um, ehm, unu ciel unu familio. Fakte niscias hodiau per antropologia i studo i che tio molto probabile tutte ne neniam existis. Do la ideo estas che ne gravas la ni diru historia vero au ne vero de eh, citiu stato char la plei grava fero au Zamenhof estas che en la interno en la coro de la homoi estas unu egala dio por ciui cae egalai ideoi pri chi el rilatoi con la aliai homai estajoi cae ciam ili cessis compreni uno la alian, comencis, comencigis, ili comencis militi. Eterne. O, tio absolute memorigas al ni la um, ni dio racconton de la babelaturo en la biblio, kai tio gravas por uh, compreni la locon de la linguo en uh, en la tuta homa historio kai juste pritio mi volas inviti vin kun mediti chu vi sam opinias con Zamenhof che lingua intercompreno estas chefa fero por unuigi la homaron kai ies case qui grade char anca estas la grava demando bone Mi esperas che vi giuis citiun eh, eh, inviton cae gis morgao por la venonta episodo pri la parolado. Ciel ciam restas nur por diri, antauen sen fine.